सत्तेची जी गर्मी झाली त्या गर्मीचा हा असर भाजपचे प्रदेशाध्यक्षांच्या वक्तव्यानं आपल्याला लक्षात येत आहे खरं तर लोकशाहीमध्ये लोकशाहीवरचा विश्वास नसलेलं केंद्रात असलेलं भाजपचं सरकार आणि राज्यात त्यांची वापर त्यांच्या त्यांच्याकडून याच्यापेक्षा फार काही आम्ही अपेक्षा कराव्या असं झालं नाही यांना सत्तेच्या गरजेमुळे या पद्धतीनं मागाच्या गोष्टी कोणी जर का वादळाला ताब्यात घेण्याचा प्रयत्न करत असेल तो प्रयत्न शेवटी अवश अयशस्वी ठरणार आहे प्रियंका गांधी ज्या प्रकारे उत्तर प्रदेशमध्ये सर्वसामान्य लोकांच्या सोबत उभे आहे त्या आमच्या सर्वांच्या अभिनंदनास पात्र आहेत त्यांना उत्तर प्रदेश सरकार असेल किंवा भारत सरकार असेल त्यांना जर का ताब्यात घेण्याचा प्रयत्न करत असले तरी देखील लोक त्याला सहन करणार नाही हे त्यांनी चांगल्या प्रकारे समजून घ्यायला